Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Luis o también me podéis encontrar como Firios en las redes sociales y en el que a partir de ahora va a ser mi primer canal oficial. Y es que de ahora en adelante voy a tener dos canales de YouTube. Uno, que será mi principal, que será el de Firios Art, en el que subiré todas las cosas relacionadas con eh, el arte, speedpaints, time lapses, todo ese tipo de cosas Mm, reviews, algunas cosas que también he subido hasta ahora en este canal, las pasaré al otro canal y será exclusivamente relacionado con el arte. Y este lo voy a dejar pues más para blogs, viajes, charlas, porque sí, cosas así, cosas un poco más personales. Eh, ¿Por qué hacer esto ahora y no lo hice antes? Bueno, pues porque en, hace Va hacer casi un año que empecé este canal, realmente más por mm, encontrar mi propia motivación y, bueno, ayudarme a seguir adelante con, una, con un cambio de vida bastante grande que, estaba teniendo en ese momento. Eh, el cambio aún sigue, pero Mm, me gustaría hacer las cosas un poco más, bueno, un poco más mejor, un poco más serios, sobre todo en lo que es el ámbito artístico. Así que antes de, que empiece a tener más seguidores o esto se vuelva un poco más serio, eh, prefiero hacerlo ahora y hacer las cosas <laughs> bien desde el principio, por así decirlo, ya que en un principio pues simplemente subía por, subir, por divertirme. Evidentemente voy a seguir haciéndolo por, divertirme, nadie me está pagando por hacer esto, ni mucho menos, pero, pero bueno, mm, si las cosas están bien hechas, pues es mejor, <laughs> digo yo. Así que pues nada, os voy a invitar a todos al que va a ser mi canal oficial de arte, si, si esa es la razón por la que me seguís o por la que estáis aquí ahora mismo. Os invito a cliquear mi otro canal y suscribiros si os apetece. Y en este pues hablaremos de otras cosillas. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta el final como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo.